assalomu alaykum hurmatli ustozi hurmatli saytimiz foydalanuvchilari bugun sizlarga kursero.org saytining настройка bo'limidan o'zimizga ma'lumotimizni shaxsiy ma'lumotlarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa to'ldirishni o'rgatib qo'yamiz buning uchun google brauzeriga yana kiramiz kursero.org saytini yozamiz Prost açışını kütüptüremez. Ona indi. Saytımızı açıverdi. Elcan'ı cesurda küstüge basayımız. Bu yerda nastroyka'ya kiramiz. Biroz ochib berishini kutib turamiz. mana asta sekin ekindan ochib bermoqda ochib bo'ldi birinchi biz ro'yxatdan o'tganimizda ism familiyamizni birinchi holati bu yerda elektron pochtamiz tanlagan tilimiz qaysi davlatni vaqti bilanligi mana biz toshkent deganmiz saxranet mana bu yerda ism familiya sertifikatiga berganini o'zgartirish chiqadi mana shuni ustiga bosamiz mana bizga saytimizni to'liq ochib berdi mana bu yerda ismimizni to'g'irlab yozamiz pasportimizga to'g'ri bo'lib yozsak yaxshi bo'ladi отправить tugmasini bosamiz

yerdan facebook akkauntimizga bog'lab ham bo'ladi mana bu yerdan iphone telefonimizga mana google brauzerimizga almashtirishimiz mumkin pastroqqa tushganimizda Udelit akkaunt deydi bu Udelit akkaunt ustiga bossak mana shu ruh saytdan ro'yxatdan o'tgan barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlaymiz o'chirib tashlaganimizdan keyin boshqatdan foydalansak ham bo'ladi mana bu yerda elektron pochtamiz yoki elektron pochtamizni almashtirsak ham bo'ladi bu videorolik teshiboy mirjalol uchun maxsus tayyorlandi e'tiboringiz uchun rahmat